Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette libanaise, le houmous. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un mixeur, de deux boîtes de conserve de pois chiches, en réserver quelques-uns sur le côté pour la décoration. N'oubliez pas de garder l'eau des pois chiches pour réaliser d'autres recettes comme une mousse au chocolat, deux gousses d'ail, de l'huile d'olive, du tahini, du sel, le jus d'un citron et du cumin. Versez l'intégralité des pois chiches dans le robot mixeur. Ajoutez les deux gousses d'ail, le jus du citron, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 bonnes cuillères de tahini selon les goûts. Ensuite, mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une texture bien crémeuse comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau des pois chiches afin d'avoir la texture désirée. Une fois la préparation prête, vous pouvez la verser dans un grand bol. Une fois le tout bien étalé, vous pouvez ajouter de l'huile d'olive, les pois chiches que nous avons réservés pour la décoration et saupoudrer d'un peu de cumin. Et voilà, votre mousse est prêt. N'hésitez pas à le déguster en salade ou alors avec des pains pita. Bon appétit